राधे राधे जय श्री कृष्णा जय माता दी दोस्तों तो मेरे पास आप सबके लिए एक सरप्राइज़ है तो जो इस कपड़े के पीछे चलो आपको अब दिखा देते हैं थोड़ा सा तो ये है हमारी बाल राधा जो आखिरकार हमें मिल चुकी है बहुत मेहनत करने के बाद ये हमें कैसे मिली इसके लिए हम अलग वीडियो बना देंगे लेकिन ये आप देख सकते हो आगे पीछे से कि बहुत अच्छी बहुत सुंदर और बहुत मनमोहक चेहरा है इनका इनकी ड्रेसेस बनाने की वीडियो और इनकी पैंट परिश्ता की वीडियो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे उसे मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए हरे कृष्णा राधे राधे